ルテのじいちゃんのポルーです今度うちの孫がオンラインコンサートをするみたいなんじゃなんか CD もね出すみたいなんで羨ましいなと思ってじいちゃんもコンサート開きてえなと思ってでもじいちゃんの体力では開けんなと思ってストリートピアノに行こうと思っとるんじゃというわけで今日はおじいちゃんが突然 超絶技巧演奏し始めたら世の中の人は喜んでくれるんか分からんけどドッキリをしていこうと思っとるそれではねまあ孫の方もよろしく頼むけどじいちゃん頑張ってくるけんのじゃあじいちゃん行ってきまーす 흩어버스테테 그 나라 참내르 더러 크시테네 그 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰